azizlar bugun yana bir quvonchli xabarni sizga havola etmoqchimiz hozirgina bizda yana bir bronza medal delegatsiyamizga yozib qo'yildi uchmi demak elbek sultonov assalomu alaykum assalomu alaykum barchaga qalay bo'ldi yaxshi xudoga shukur siz bronza ah, medal bo'lsin rahmat katta barchaga muxlislik qilib turgan barchaga katta rahmat aytaman xudo xohlasa hammasi yaxshi o'ylaganimizday bo'ldi deb aytolmayman albatta murabbiyimiz bilan birgalikda oltin medalga tayyorgarlik ko'rgandik bronza medal oldik baribir e, nima desam bo'ladi bu ham bir katta yutuq paralimpiya o'yinlarida oltin e, bronza medalni qo'lga kiritish ну e, natijadan qoniqdim desam bo'ladi elbek sardor hozir mana bizda nayza uloqtirish bo'yicha o'sha xitoylik qiz uzr hozir mana demak azizlar yana bir oltin medal bizda nayza uloqtirish bo'yicha nozima qayumova e, o'zining chempionligini saqlab qoldi demak rio paralimpiya o'yinlarida oltin medalga sazovor bo'lgandi demak nozima bizni kuzatishda davom eting